Allah akan beri petunjuk jalan Islam, jalan ime kepada siapa yang dia kehendak. Siapa-siapa tak boleh ganggu ha ni. Walaupun cerdik, bijak, pandai tak gua mana pun hidayah adalah hak Allah. Walaupun nabi sendiri pun tak boleh beri hidayah kepada orang, tapi hanya nyasapa Nabi hanya siapa ajari Allah maka hak tu lepas pada tu serah kepada Allah Allah nak buka pintu hati siapa tak sibuka duduk dalam gelak siapa kau mati dia walaupun dia pahal dia reti secara mana sekalipun Nabi SAW ni kecuk hati apabila orang yang dia seru Islam tapi pergi mati dalam kafir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن ۖ ولكن أكثرهم لا يعلمون Ayat 57 Suratul Qasas Allah Ta'ala firman ayat ni Selepas daripada ayat Yang Allah firman Ha hidayah Yang Nabi tak kuasa Nak Beri hidayah kepada orang yang Dia kasih Ehm, sedia maklum hidayah ni adalah hak Allah Ta'ala Allah akan beri petunjuk jalan Islam, jalan ime kepada siapa yang dia kehendak. Siapa-siapa tak boleh ganggu ha ni. Walaupun cerdik, bijak, pandai, tak ke mana pun, hidayah adalah hak Allah walaupun Nabi sendiri pun tak boleh beri hidayah kepada orang tapi hanya nyasapa Nabi hanya sapa ajari Allah maka hak tu lepas pada tu serah kepada Allah Allah nak buka pintu hati siapa tak sibuk duduk dalam gelap siapa kau mati dia walaupun dia pahal dia reti secara mana sekalipun Nabi SAW ni kecuk hati apabila orang yang dia seru Islam tapi pergi mati dalam kafir. Siapakah Allah Ta'ala waktu turun ayat di akhir-akhir surah Yusuf وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ manusia tu kebanyakannya tidak beriman walaupun mung he Muhammad dok cita-cita nak wi mereka itu beriman kita orang Islam juga no kalau sekiranya orang-orang kafir pakat masuk Islam belakang kalau lah orang Islam kita pakat-pakat mengaji pakat faham belakang reti belakang tu jiwa orang bersih jiwa orang nak kepada agama Allah dia nampak lagi tu nak jadi semua pakat-pakat pahal belakanglah Islam masuklah Islam tapi benda-benda pasal ini bukan mudah kalau mudah ceraklah kita royak Islam kepada orang sepatah orang tu masih Islam lalu tapi bukan biasa benda-benda biasanya. Sama ada orang kafir ataupun orang Islam yang asal dah. Daripada tok nenek dia Islam. Cuba kita gambar. Gambar diri kita sendiri dah. Anak orang ni. Gambar je mata pak gambar. Adik-beradik, mokpok, sepupu poye kita, anak kita, cucu kita, dia tu, dia ni. Orang yang duduk jadi kaum kerabat kita hak dekat-dekat cuba kita gambar tanya orang katanya pahit Islam semua tak kadang-kadang adik-beradik kita sendiri tak pahit Islam bukan tak pahit saja tak kadang-kadang menetar pula walaupun dia mengaku katanya dia Islam tapi perbuatan dia kelakuan dia menunjuk katanya dia tak ada kena mana apa apatah lagi orang-orang kafir orang kafir yang tak reti sikit habuk hak Islam lepas tu kita orang Islam ni lah kena guna cara yang paling lemah lembut paling molek sekali untuk nak pauk dia masuk Islam dan reti lepas pada dia masuk Islam kena toneng pula dan nak patenah hidup dia bukan masuk Islam hanya mengucap lepas tu duduk pasang itu lah Sungguh katanya orang itu biasa mengucap la ilaha illallah. Tapi bukan Islam tu sekadar kamu ah, masih Islam. Aku kamu masih Islam. Lepas tu lepas pada tu ploy. Bukan. Kita orang Islam lagi kena duk patenah hari-hari hari-hari nak jadi Islam molek pada diri kita. Apatah lagi orang-orang yang baru masuk Islam. Lepas tu mengaku katanya dia Islam. Ya, kita berasa pemcai. Berasa bangga, suka orang kafir masuk Islam. Tapi kena patna yang toning. Maknanya, kena ajar, asuh, didik, beri ajaran agama. Lepas tu kena buat benar-benar pahami yang tak betul. Dia ada dalam hati dia, akal fikir dia, cara hidup dia. Kena buat apa habis? Syirik-syirik. Hak besar dia duk buat dalam agama asal dia, bila dia masuk Islam kena buat apa perabi. Kita orang Islam lagi. Terang kita buat buat soalan, buat tanya, katanya orang Islam kita tak ada syirik ke? Belana. Duk buat amalan tu, amalan ni wasabah. Kadang-kadang dia ada lagi duk sakut kat tekak. Tali-tali azimat duk sakut kok lengan, kok perut. Duk percaya lagi kepada dewa tu tu, ni, gotu tu, gotu ni, penuh belana lagi amal tak kena belana lagi walaupun dia mengaku katanya dia orang Islam dan makpok tok nenek orang-orang Islam semua ni terbuangkan nak jadi manusia molek kena melalui didik ke tarbiah ilmu agama duduk di dalam kalengi orang-orang Islam Kena amal sokmo-sokmo. Jangan berhenti amal. Kena ngaji sokmo, jangan berhenti. Bukan ngaji setahun sekali, bukan. Kena ngaji sokmo. Lepas tu kena dengar sokmo. Lepas tu dengar ngaji, we jadi hak kena selalu dah. Daripada hak Nabi SAW dan hak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barulah kena. Mengikut para ulama' ulama-ulama tu sebagai lampu suluh nak jadi orang ni pakat reti agama maka kewajipan bagi setiap orang kena pakat mengaji orang yang ada ilmu kena mengajar kena royak walaupun benda tu berat pahit sekali pun kena royak tapi kita kena royak dengan teknik hikmah dengan cara yang tidak keretup dengan kuam rusuk orang ni duduk di pandang-pandang orang mengajar tu lah Sungguh katanya benda yang kita nak royak kepada orang benda pahit, benda yang berat kita nak royak. Tapi dia kita pandai cara royak, pandai cara masuk dengan orang, insya-Allah benda hak berat, hak nampak katanya kasar, tapi kita pelemuk benda tu akan jadi molek. Inilah berhajat kepada orang cerdik, orang pandai dan leha nak sapa ajaran Allah. Tapi kita jangan lupa kita balik orang terima balik orang ngaji balik orang, kita ni ngaji belajar wujadilah azal sokmu nak ngaji nak belajar lepas tu nak amal sokmu mengikut ajaran Allah ajaran Nabi sebab kita nak hidayah yang betul daripada Allah dunia sampai ke kita nak duduk di dalam syurga sikit lagi pun hidayah imeh tu saat ni kena duduk sekali dengan kita Sampai kita mati duduk dalam kubur pun ime tu duduk sekali dengan kita Amalai ah, yang kita biasa duduk buat pun Duduk sekali dengan kita <coughs> Bakit sikit lagi pun Dia duduk sekali dengan kita Itulah Yang dinamakan hidayah Petunjuk Lepas tu nak hurai katanya ime ke Islam ke apa Ya semua tu duduk dalam tu belakang Duduk dalam keng tulor belakang Asal Asalkah kita jadi orang baik, orang berjuruh. Kalau tengok kepada sejarah Nabi, tak ada berhenti-berhenti Nabi ni. Saya malah mengajar royak. Sore pun royak, atas hutan pun royak, rama-rama pun royak, tino pun royak, jatah pun royak, royak semua. Lepas tu buat contoh pula. Buat contoh, nak jadi sahabat dia pakat tengok ni, cara buat lagu ni. So, so, so, so, saya misal mudah-mudah ni. Nabi sebut ni, saya nak sebut dua contoh. Nabi sebut banyak apa ni? Ha ha ha semaya. Royak royak royak royak. Akhir sekali Nabi katanya wasallu kama raaitumuni usalli. Mung semayalah seperti mana mung tengok aku semaya. Tu ha semaya. Ha haji pula. Nabi katanya khudhu anni manasikakum. Mung ambil lah contoh daripada aku dalam ha amal ibadat haji kamu. Nabi pun buat serta dengan royak kepada sahabat ni buat lagu ni lagu ni so so so so so Nabi buat serta dengan dia royak kalau kira pasal hadis tak lah, hadis yang sangat kuat hadis yang duduk khilaf duduk jadi apa duduk jadi soheh hasan da'if hadis kecek hadis yang Nabi sebut tapi tidak jadi apa ni tak terbuat pada masa yang sama Nabi royak saja tapi Nabi tak ada patibat mai welanan. Sebab itulah sengoh-sengoh. Ulama katanya hadis ni hadis daif. Hadis ni hadis apa? Hasan. Tapi apabila Nabi buat Nabi kecek. Jadi sahih lalu dah. Sebab contoh daripada Nabi tu tak ada khilaf di kalangan para sahabat tengok, yo. Sebab tu sengoh-sengoh sahabat dia katanya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tengok sendiri hak nabi buat ada setengah hadis sami'tu rasulullah aku dengar ni nabi raya ni nak ayat katanya jinjan katanya dia dengar dia tengok dia nampak alhamdulillah kita pun lagu tu ambil daripada ayat 50 ni hak saya baca kemarin ha hidayah ketika Abu Talib nak mati Nabi pergi royak, royak, royak, royak. Akhir sekali, Abu Talib mati di dalam ugamu Tok Nenek. Kalau kita tanya, Abu Talib duduk sekali dengan Nabi, Om lama tak? Oh, uh, lama. Perah Nabi, dia dia umur 8 tahun. Nabi nak bining dengan Siti Khadijah. Abu Talib duduk kecek, duduk kira, bobe, bobe, bobe. Sampai ke Nabi boleh bining. Umur 25 Nabi waktu tu. Nabi dilantik jadi rasul umur 40. Abu Talib dia tua. Cuba kita gambar. Abu Talib dia berumur tapi dia reti, dia tahu katanya Nabi dia buat gapo. Klan wai go tu go ni go tu go ni tapi dia tak masuk Islam. Dia hanya pokpong dulet saja ya Nabi. Siapa kan Nabi umur 50. Tengok. Pak Abu Talib umur berapa? Cuba kita gambar. Umur Nabi 8 tahun dia perah dah. Ni, Nabi umur 8 tahun, Abu Talib dia orang tua dah. Dia perah Nabi, perah, perah, perah, perah, perah, perah. Siapa kau Nabi umur 50? Pak Abu Talib umur berapa? Kalau kita tanya, awak tanya saja. Pak dia tak erti ke Islam? Ui. Tak erti apa? Nabi duk royak korang, siam Allah, siam Allah. Dia duduk dalam hitkan belakang. Orang Islam kena duduk seksa di Mekah. Gatuh, gani, gatuh. Ya reti sebut la ilaha illallah. Tapi dia tak sebut. Dia tak sebut. Siapa akhir hidup dia. Nabi pun rayak. Hei pak sedara aku. Benda ni saya rayak dah kemarin ni. Rayak sekali lagi. Hei pak sedara aku. Mu sebutlah la ilaha illallah. Aku akan berhujuh. Dengan perkataan ni. Di hadapan Allah Ta'ala sikit lagi. Tapi tak ada arah. Abu Talib tak saya terima. Ha ni nak ayat katanya. Hidayah duduk di Allah Taala bukan duduk di manusia. Manusia hanya usaha, royak, sapa. Supaya dengan kita juga, dengan anak kita, dengan anak murid kita, bining kita, tok laki kita, mak pak kita, semua orang-orang hak dekat ataupun orang jauh. Inilah berhajat kepada pakak-pakak ngaji belaka deh. Nana orang pakak ngaji, jangan berhenti ngaji. Orang hak ada ilmu, ngajarlah. Sokmo-sokmo. Walaupun anak murid seorang. Nampak dia nak ngaji, hang ngajar. Walaupun tak ada upah, tak ada duit song. Duit hak boh le siapa. Ngajar lagi. Tak ada orang wi walaupun sekut habuk pun mengajar. Lepas tu mengajar pula, mengajarlah hak sahih, eh, hak betul selalu. Jangan mengajar pasal benda duk royak dah tahu ambil mano. Sahih eh, kata tak sahih? Eh. Cerita kadang-kadang cerita dongeng-dongeng yang wayak wayak wayak. royak hak ha, tu kena duk betul belakang hari sikit lagi. Oh, bahaya. Bahaya. Wayak hak betul selalu. Kalau boleh wayak daripada dalil, ambil daripada kitab mana, muka mana, juzuk mana. Tok kena kena tak kena wallahu alam. Royak dulu katanya benda ni ambil daripada kitab tu dekat situ-situ mudah orang pergi cari mudah orang pergi rojok semula lepas tu orang ngajar pula kena ada hikmah kena ada witiak pandai cerdik bijak cara nak sapa ilmu kena royak kepada orang tengok kepada keadaan tengok kepada keadaan nampak tengkriat sangat kita jangan tengkriat nampak orang peher belakor lama dah duk ngaji dengan kita royak benda tinggi pun ya peher ya reti itulah nabi besar kepada kita mengkeceklah dengan orang hasba uqulihim hasba uqulihim artinya we jadi pandai-pandai dengan akal fikiran dia orang tak peher islam lagi baru duduk toteh-toteh alih botol baca tak alih lagi jangan kita kecek tinggi sangat dengan dia Nanti. Tapi orang yang hati dah, ilmu banyak dah, pandai dah, bijak dah. Alhamdulillah, kita boleh hurai tinggi cara untuk kita mengajar pokok-pok dia. Supaya juga dengan bahasa. Bahasa. Kalau lah, orang tak reti bahasa Melayu, kita akan cek siya. Pekdah ke apa? Tak boleh. Ni kalau kita kira negeri kita lah ni. Orang yang tak reti bahasa Melayu, kita akan cek apa ni? orang tu nak kepada bahasa sier. Kalau lah kita kecek Melayu, dia duduk kelepon dia, eh, penama lah, dia duduk kata. Tak pahal. Baik kita kecek, bahasa yang semua orang boleh pahal belakang. Lebih berpaedah daripada kita kecek, bahasa yang setengah orang pahal, setengah orang tak pahal. Tu cara. Sebab tu, orang-orang termasuk di dalam, apa ni, sifat orang mukmin yang sempurna iaitu dia pandai banyak bahasa. Boleh masuk dengan orang. Ini cara-cara belakang ni cara berdakwah. Cara mengajar, cara sampai ilmu kepada orang. Cik wihya kena tinggi benar orang-orang mengajar. Jangan gaduh. Jangan gaduh marah. Jangan top to. Kena sabar. Ada apa-apa, sabar. ค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ saya tak ada terjemah lagi ayat 57 hok baca sana tapi ambil cerita-cerita hok kemarin maiduk wayak kepada kita sebagai tupuk tambah untuk jadikan sebagai pengajaran kepada kita sebab apa sebab dakwah di zaman nabi dulu kita tengok dia rubah pasal itu kita ambil contoh daripada hok nabi hok sahabat atau tabiin mari guna patu mari dapat masuk dengan keadaan semasa. Sikit lagi boleh jadi 20 tahun, 30 tahun, rung anak cucu kita sikit lagi boleh jadi ngajar ceramah baik lain pula. Cuba kita gambar 50 tahun dulu ada orang yang ngajar melalui Facebook. Tak ada. Tapi lah ni alhamdulillah ngajar sorang apa boleh. Ngajar duduk sorang dalam bilik, ambil kelong tak depan, bobe bobe royak baca kitab gotu tu gotu, ni tak ada kena ada anak murid depan. Tapi kita yakin katanya hak kita sapa kita royak. Orang titam, orang tengok, orang yonlang ataupun orang chair masuk dari dalam klum tu, klum ni. Alhamdulillah. Han ni nak ayat katanya dakwah ataupun mengajar Islam ni adalah luah cara dia. Walaupun kita royak kepada orang sepatah seketok sekalipun tapi dia kita yakin katanya dengan ikhlas hati kita Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan usaha yang kita buat. Itulah. Banyak lagi nak layak tapi masa habislah. Hidayah adalah benda penting dan marilah kita pakat terima dan pakat minta sama dengan Allah supaya Allah buka pintu hati kita dan jadikan kita orang soleh, salihah, orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.